Приехали мы в Тулум. Заселились в гостиницу «Центральная». Вот такая гостиница. Снаружи очень скромный вход. Внутри очень даже довольно-таки приличная гостиница. «Центральная» называется. Вот, дали нам такой номер. Прямо неожиданно. Очень номер приятный. Все современное, обстановочка современная. Очень красивый. Уютный Смотрите. номер. Сейчас, подожди секундочку. Телевизор, кровать. Вот такие красивые обои какие-то. Граффити. Ну, очень современный стол Смотри. с бриллиантами, Смотри. со стразами. Стол со стразами. Вот человечек сидит у нас уже. Ну-ка, примерься. О, ящичек выдвижной. <laughs> Ну-ка, примерься на диванчик, как ты у нас будешь тут смотреться. Отлично, подходит. Чему то Тебя-то не показывают. Тебя не показывают. Ходит со мной хвостом. Как это так? Прихожая такая, все новенькая, современная, прямо для Толуна. Даже неожиданно не думала так. Ручки с бриллиантами вешалочки с бриллиантиками. Короче, красота неописуемая. Полы светлые такие, приятные. <laughs> Салечка, Салечка, ты так рада. Саля, как ты рада? Саля, Саля. Подожди, Саля. Саля, покажи нам, как ты рада. Саля. Ох, как она рада запрыгала. Сальма, сидеть, Саля, сидеть. Сидеть, Саля. Саля, как ты рада? Ну-ка покажи нам. Вот как она рада. Саля, Саля, сядь, сядь, расскажи нам. Молодец, отлично, отлично. Все, больше не будем шуметь. Маленько пошумели, хватит. А, есть микроволновка в номере. Холодильник какой красивый. Холодильник, морозильник. Стулья такие красивые. Ну, здоровский номер. И сиреневый потолочек. Красота, кондиционер есть. И ванная комната. Сейчас мы посмотрим. Дверь такая красивая. Ванная комната. Ну, обычная ванная комната. Но все чистенько. Чистенько, уютненько. О, даже есть наборы. Это я. Так, есть наборы, мыло, тут все есть. Чтобы человеку тут остановиться. Есть фен фен, тапочки. Ну, короче, вот так вот. Вот, вот такой. Ну, это в центре в самом где-то, на горе, где нет опила, а видимо. Это, видимо, гора. А, кстати, вот это белое, это здание администрации, да, Рома? Вот это здание администрации. Тулунская елочка. Ну, короче, это, видимо, центральная улица. Нет. Ну, вот такие дела.